हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किसी का भी स्टेटस को अपनी गैलरी में कैसे सेव करें जानते हैं कैसे कैसे उसके लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपके मिस कर जाएंगे सो so फ्रेंड्स मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं एक ज्ञान दोस्तों सबसे पहले आपने फाइल मैनेजर ओपन कीजिए फाइल ब्राउज़र फाइल ब्राउज़र जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसके इंटरनल स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों में से किसी एक स्टोरेज में आपके वो फोल्डर होगा व्हाट्सएप नाम का फोल्डर जैसे कि मैं अपना इंटरनल स्टोरेज देखिए ओपन कर रहा हूँ इसमें से आपको सबसे नी, सबसे नीचे आएंगे उसमें आपको एक मिलेगा व्हाट्सएप नाम का तो जैसे आप व्हाट्सएप नाम का फोल्डर क्लिक करते हैं उसमें आपको मीडिया फोल्डर मिलेगा या फिर आपको डायरेक्टली मीडिया फोल्डर मिल जाएगा या फिर आपको तो कुछ स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा तो आप मीडिया फोल्डर जैसे मिला तो आप मीडिया फोल्डर क्लिक कीजिए उसमें आपको एक स्टेटस नाम का फोल्डर पहले नंबर पर मिलेगा अगर नहीं मिल रहा है तो आप नीचे दिखे थ्री डॉट या फिर ऊपर दिखे थ्री डॉट को क्लिक कीजिए और उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए सो हिडन फोल्डर जैसे आप सो हिडन फोल्डर को क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में जितने भी फोल्डर हिडन है या कह लो हाइड हैं तो कैसे एक लाइन से पूरे शो हो जाएंगे देखिए तो इसमें अब स्टेटस नाम का फोल्डर शो हो रहा है तो इस तरह से आप अपना किसी का भी स्टेटस को यहाँ सेव कर सकते हैं कैसे देखिए अब फोल्डर को मैंने क्लिक किया फोल्डर में इतने सारे वीडियो हैं इतने सारे फोटोज़ हैं तो आप इसमें वीडियो की टाइमिंग आप सबसे पहले आप व्हाट्सएप में जाएं उसके वीडियो को टाइम देख लीजिए इतने बजे ये वीडियो आया है उतने बजे बाद वीडियो को वहाँ से कॉपी कर लीजिए कॉपी से डायरेक्ट अपनी गैलरी में चाहे फोल्डर में सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से आप किसी का भी किसी के भी स्टेटस का वीडियो आसानी से गैलरी में सेव कर सकते हैं तो बने रहे हमारे साथ मिलते हैं नए वीडियो तो गुड बाय